har yanzu dai wata kotu a Kano ta ba da belin honorable Alasan Ado Doguwa wani hoton da kuka gani in takaice muku cikin daren da aka dauke shi yan gari sun je su yi masa jaje abin da ya faru kamar da rage muku a bidiyon da ya gabata ana zargin shi da hukuncin kisa ne mun ga bidiyon wasu da yawa a asibiti wanda su ma suka fito suka ce su gano ne ba jiyau ba wanda su ma sun kone ta sanadiyya abin ta dai bangaren honorable ya fita ce shi bai aikata ba halin shi bane ba sharri ake masa ko sharri ne na yan siyasa wanda kuma na naga masana ilimin lo da yawa social media suna cewa ba a sakan wanda ake zargi da laifin kisan kai wasu ma suna cewa kotun da aka yi shi kara ne ba ta da hurumi wasu ma suna ganin da cewa kamar wai yan sandan sun kama shi da wuri ba tsaya an tabbatar da shaidu ba shin wace doka ta ba da umarnin a sake shi duk da ana zargin shi da laifin kisa wallahi ban sani ba shin ba tabbatar da laifin da ya aikata ba bane ba wallahi nan ma ban sani ba ko ma dai menene Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiya ya fito da gaskiya a duk inda take Allah ya samu dace wanda ta ce Fatima Adamu mai kusa yarinya a shekara goma sha hudu mai hazaƙa da kuma baiwar ilimin lissafi tun tana a shekara tara take cin gasar lissafi ta ƙasashe international mathematics competitions a matsayinta na shekara goma sha hudu a zancen da nake gaya muku yanzu ta ci gasar lissafi international na ƙasashe da yawa international math competition guda bakwai kaɗan daga cikin gasar da ta ci ciyo akwai american mathematics competition akwai komodo math festival da ke indonesia da sauransu fatima a halin yanzu ɗaliba ce a nigerian turkish ta kasance madubin duba ga yara 'yan mata 'yan arewacin Najeriya sannan kuma a ba alfahari ga mutanen Najeriya da kuma arewacin Najeriya baki daya. Fatima we are very very proud of you muna alfahari da ke arewacin Najeriya Najeriya baki daya muna miki fatan alheri da iyayenki da kuma yawanku baki daya. Wani irin fata ba ka yi Fatima a halin yanzu? Allah ya samu dace. An yi wani bincike a inda aka gano halayyar mutane duba da yadda suke kwanciya bacci. Na farko masu kwanciya a gadon bayansu, an gane cewa masu kwanciya a gadon bayansu suna da ƙaunar mutanen da ke kusa da su, suna da tausayi da kuma yarda da jama'a da kuma son shiga cikin jama'a. amma matsalar su an ce suna da san girma sai kuma masu rungume fulo idan suna bacci bincike ya nuna masu rungume fulo idan mace nan tana tsoron kada saurayin ta ya gudu ya bacci ko kuma idan namiji na tsoron kada budurwarsa ta gudu ta bashi a wani lokacin ma rashin budurwar ne ko kuma rashin saurayin ne yake sa suke runguma teddy ko kuma runguma fulo su kwanta na gaba masu rigingine masu kwanciya cikin su bincike ya nuna cewa masu rigingine suna kwanciya a su mutane ne masu ɗaukan kowace iya kasara ce domin su ci gaba a rayuwa sannan za su iya shugabanci sosai sannan suna da kaifin tunani da kuma salba kowace iriyar matsala ce ta zo musu matsalar su daya ba a iya yi musu gyara gani suke komai suke daidai ne na gaba masu kwanciyar dukunkune ga sun rufe jikinsu waɗannan mutanen suna da tsafta kuma suna da kula da jikinsu sannan kuma suna da kula da mutanen da ke gefensu ga su da rike sirri da kuma amana amma sai dai kash ba su da yadda sa ga sun dunkune kullum ba kafa kafa suke da mutane sai na gaba masu birgima wanda idan su kwanta a can bangaren za ka yi tsintarsa a can bangaren suna hidima bincike yana cewa masu birgima da suna bacci ba su da tension ba su da matsala kowa duk wata damuwa da wani bala'i da me yake damunsu daga sun kwanta bacci abin nan ya tafi idan suka tashi da sama ba lallai ma su tana da abin da ya faru ba ba sa da riko yanzu zaka musu laifi in suka kwanta bacci suka tashi sun manta sai daga masu kwanciya a bangaren hannun damar su kuma bangaren hagun su gefe da gefe bincike yana cewa irin waɗannan mutanen mutane ne masu nutsuwa suna da yawan son mita da kuma irin surutu da kuma faɗa suna da sauƙin kai ga su ba son sabgar da bar su ba amma akwai gulma shin a cikin waɗannan bincike wanne ne kuke ganin ya fi zama gaskiya wannan bincike psychologist ne suka yi shi Allah ya samu dace a halin yanzu baba buhari ko in ce gwamnatin najeriya sun ba wa kasar toki gudunmuwar dala miliyan ɗaya domin su rage zafi a sakamakon girgizar kasar da ta samu ƙasar toki kai tsaye wasu mutanen suka ce wannan kyauta fa da aka yi riye ce domin ta za a tsallake talakawan da ke Najeriya waɗanda suke kwana wani ma ba abincin ci wanda suke cikin tashin hankali saboda talauci a tsallake a tafi wata uwa duniya a kai kyautar dala ko in ce naira miliyan ɗari tara. suka ce koma a ce ba a ba talakawa ba akwai ƙasashen da suke bin Najeriya ba shi. <laughs> ba a biya su bashin su ba a ɗauka a je a kyauta da kuɗi sai ƙara da cewa mutane fa ba su gane me muke nufi ba a misali a ce kai mai gida ne a cikin ƴaƴanka akwai wanda suke jin yunwa sannan kuma ka ciyo bashin wani makocinka sannan kana da wasu maƙudan kuɗi baka ba ƴaƴanka baka biya bashin ka baka ɗauka ka ba wasu wata gudunmuwa saboda jaje to kamar fa abin da ke faruwa a Najeriya kenan da wannan kyauta da aka yi amma ta ɗaya bangaren wasu mutane suna ganin cewa wannan taimakon abu ne mai kyau domin na farko taimaka kasashen da suke cikin damuwa abu ne zai kara tausayi a tsakaninku da wannan ƙasar sannan kuma nan gaba ba ku sani ba ku za ku faɗa cikin wata masifa su ba za su taimaka muku na biyu political stability wannan ƙasar yanzu suna can suna cikin tashin hankali mutane wajen dubu hamsin sun rasu sun rasa kayayyakin suna cikin tashin hankali da haka taimaka musu da aka yi zai rage musu wannan raɗaɗin na uku economic benefits wannan taimaka musun da aka yi nan gaba za su iya ƙara ƙulla alaƙa mai kyau da najeriya ta hanyar kasuwanci wanda 'yan najeriya su amfana da shi na hudu global security nan gaba ko za a haɗa baki da wata ƙasar a ciwo najeriya mutunci ko na abin toki ba saka baki a ciki ba saboda taimakon da najeriya ta mata to a ƙarshe mai ra'ayinku akan wannan kyauta da aka yi Allah subhanahu wataala ya samu dace Assalamu alaikum jama'a zan dan yi magana dangane da yanda shari'a ta ta kaya duba da yanayi yanda mutane suke cewa ai za ta yi sharar sati uku sannan za ta je hizba wata shida sannan za ta dinka zuwa tana yin sharar kotu ko uku a sati ko so menene a sati eh tabbas wannan maganar an yi ta da farko ne ake ce mishi ni ban san ni sunan shi da turanci ake faɗi gaskiya kuma kun san mutuniyar ta tana jin turanci very very over sunan abin liba game aka kawo wannan liba a akan cewar zan amince zan je hisba zan yi menene sai na ga cewar to ita hisban nan ma da ake cewa in je ai makaranta ce za a kai ni kuma Islamiyya. kuma ko dama a nan din ma daman haka ko ba ma hisba ba ina zuwa Islamiyya ta to kun ga tsari ai ba wani laifi ba ne ba ko wani abu ko da ake ce sai ku ce akan zan je hisba zan je ina ne wasu suke cewa ai abin ya yi yawa ga shara ga menene so wa'anda suke fito da wannan maganan wa'anda suka saurari shari'an farko ne amma da mutum ya saurari shari'a ta biyu da ba zai yi wannan cece kucin akan an ce kaza ba da aka yi shari'a ta farko alkali aka karanta mishi gashi zan je hizba zan je ina zan je ina zan je ina sosai kuma lauya na ya tashi ya roƙa mini na amsa laifuka na ga baki ɗaya na ce na yi amma dan Allah dan annabi ina neman afuwa ga kowa ga kowa ga baki ɗaya a yi haƙuri idan na san cewa in mutum ce na san cewa na ɓata mishi rai ko wani abu dan Allah dan annabi ya yi haƙuri to shari'a dai ta ɗau zafi kun san san yadda shari'a take sai alkali ya ce a bashi minti talatin zai je idawo da aka dawo da wannan minti talatin din sai aka roƙi alfarmar za aka ce tun da dai wannan ta amsa kuma duba da yanayi ga wahalar da ta sha ta ji har gidan kaso na wata ɗaya so don Allah dan annabi irin dai haka dai roƙon nan na lauyoyi a watsa turanci kuma kun san turancin ne yi min yawa a cikin kwakwalwata to da ya dawo wannan hutu na minti talatin idan baka saurari wannan shari'a ta karshe ba don Allah ka daina idan da propaganda ake ce mishi ko ne akan shari'a ta har in baka saurari las ba wata daga ita muka tattaho gida ga baki ɗayan mu da alƙali ya dawo aka zazzauna aka ce kotu kowa ya zauna ne kuma na shiga cikin ɗan kwami na miƙe tsaye yana zaune a nan gurin yana fitowa ba ɓata lokaci ya ce ga baki ɗaya dai ya saurari wannan shari'a yadda take ya saurari eh, lauyan gwamnati ya saurari lauyan da yake kare mu za ya ce ga baki ɗaya hukuncin da aka yanke duba da yanayi wannan yarinya ta sha wahala ta yi wata ɗaya a gidan ɗankan da gidan yari kenan na yi wata ɗaya a kurmawa to wannan kotu ta hassale mata komai da komai aka ce a sani a hannun beli alkali ya ce ba zancen beli ta yi gidan yari na wata ɗaya don haka ga baki ɗaya kotun nan an yafe mata laifuka amma da sharaɗi idan ta kuma wannan abubuwan da take zage-zage ko kuma shiga batsa ko kuma magana banza ko wani abu a tiktok za a sake kwamuso ta a dawo da ita don haka abu ɗaya alkali ya umarce ni da in yi shine shara ta sati uku kuma sai magana ta biyu akan masu cewa murja ki gudu in gudu in je ina in gudu in ban mahaifina shi shi kadai ko wani abu ko kuma shin idan na gudu ku za ku kula min da mahaifina dan haka babu inda zan je ni a tawa shawaran ma wanda ya laifi ko wani abu ko kuma ana neman shi ko kuma irin haka mutum ya ce zai gudu ai baka da kwanciyar hankali baka da sukuni gwara ka tsaya duk ta fanjama fanjan idan Allah yanke ma wahala sai daga kai daga cikin wannan case din amma amma ka sani dan hakan ya zo a rubutun kaddarar rayuwarka ce duk inda ka je sai ka shiga cikin wannan halin mutum bai isa ya guje wa kaddararsa ba dan haka ni mai suna murja daidai da kofar gate ba zan je ba ko da a ce kuwa zan yi wata tafiya ce a yanzu zan iya haƙura da ita har sai na gama da kowane irin abu da da ya same ni akan cewa zan yi akan wannan kes ɗin har sai na gama da shi ko da kuwa tafiyar mai tete da ni zan iya kwatin ɗinsa har sai na gama abin da yake gabana ai idan ana yin kes da kai kana gudu ba baka cika jarumi ba ai ka tsaya ashe baka yadda cewa akwai kaddara ba to ai ku har in dai mutum ana kes da shi ko wani abu zai gudu bai yadda cewa akwai kaddara ba idan ka yadda cewa akwai kaddara yau ni in gode wa Allah cewa Allah ya jarabce ni da shiga gidan yari bai dora min wata muguwar larura ba ciwon makanta so da yawa ina yawan faɗa wa mutane na wannan kalmar mujarrabi idan Allah ya jarabce ka da dan karamin abu ka shanye wannan jaraba alkhairi ne ne bi a tare da kai kai baka sani ba me bi akwai laifin da na yi wa ubangiji wanda ni ban san cewa na mushi wannan laifin ba ta wannan bangaren da za a hukunta ni sai ku ga sanadin haka Allah ya yafe min wancan zanubin da na aikata ba tare da sani na ba don haka mutum baya gujewa kaddararsa yau idan Allah ya jarabce ni da makanta ko kuma da wata mummunan konewa ba fata ake ba ko kuma da gurgunta ko kuma da wannan eh, kurmanta ya mutum zai ce za ka fito na fito da ubangiji tun da shi ya ɗora maka to wannan ma ka sa a ranka cewa Allah ne ya jarabce ka da bai so ba hankalin su ma ba zai kawo kanka ba barantana har ai ma hukunci barantana har ka je gidan yari na wata ɗaya. to ni a shikashikan ta babu abin da na fi runguma hannu bibi shine irin kaddara ko a wani yanayi za ta iya zuwa ta same ka don haka batun a kira ni murje ki zo guri kaza ko kuma ki gudu idan na zo za ku ɗauki nauyi na za ku ciyar da ni sannan idan na zo nan yankin za ku tsaya ku kula min da mahaifina kun dai san mahaifina ba shi da kafa majinyaci ne sannan a koyaushe jikinsa tashi yake duk inda hankali na yake ko da kuwa a ce ba na kusa da shi a wannan a daidai wannan lokacin ya gusa aka ce da shi ya ce ina baba ta aka ce ai ta fita to ya san cewa tana kusa da shi idan ya tambaya kuna da bakin da za ku ce mai ai ta gudu saboda ana wani kes to su sai ya fi kwanciya so dubu akan ina nan akan ga a halin da nake kan zai taya ni da addu'a don haka batun in gudu ba ta taso ba wannan lissafin ku ne don haka ku daina shi salam sai da ta da na bar abokaina na wance su far kaina na bar wata da 'ya'yana na tashi na bar makwancina na zaɓi da kan takarduna na wanzu cikin rubutuna soyayyar nan ta annabu ce ke canza mun kamannina matattu sun saukar salatin sai ta kula